Hola a todos y bienvenido a este contenido especial por lo que están en nuestro grupo privado de Facebook. Eh, siempre estamos compartiendo con imagen que vamos a tener algunos eh, estudios, alguna meditación particular en nuestro grupo privado, pero la verdad, hasta ahora no hemos tenido mucho tiempo y mucha posibilidad de compartir muchas cosas. Bueno, por esto vamos a cambiarlo y vamos a empezar a compartir algunas cosas. Bueno, hoy vamos a hablar de una cosa importante. ¿Por qué necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios? Y más, ¿quién puede escuchar la voz de Dios? Bueno, necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios porque necesitamos dirección en nuestra vida cada día. Entonces, muchos que hacen esperan profetas que le puedan hablar y decir lo que tiene que hacer. Y esto es lo más equivocado, porque de forma general tenemos todo escrito en la palabra. Entonces la palabra nos va a decir lo que tenemos que hacer y no, lo que no tenemos que hacer. Pero de forma más específica necesitamos aprender a tener un tiempo personal de intimidad con Dios cada día, donde Dios me puede hablar, donde Dios me puede guiar, donde Dios me puede explicar. Y después, cuando necesitamos de confirmación, entonces allí vamos a eh, tener a profetas o hermanos que tienen don de profecía o sueños o algo más que pueda dar una confirmación a nuestra elección, a lo que hemos recibido por el Señor. Pero la verdad es que necesitamos de aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque no puedo elegir todo en la palabra. La palabra me puede decir que puedo, que tengo que evangelizar, pero ¿dónde? ¿Y cómo? Entonces necesito que Dios me pueda guiar, así como hizo con Pablo y con Barnabá. Pablo y Barnabá se fueron como apóstoles a predicar, pero la Biblia dice que ellos querían ir en un lugar, en Asia, y el Espíritu Santo le paró y le apareció un hombre de Macedonia que dijo, pasan por aquí. Entonces vamos viendo en Hechos de los Apóstoles cómo Dios iba guiando la iglesia, cómo Dios iba guiando su siervo, iba guiando cada creyente en cada elección que tenían que hacer. Porque Dios quiere guiar nuestras vidas. Lo que necesitamos es aprender a escuchar su voz, porque cuando aprendemos a escuchar su voz, y allí que vamos a aprender a vivir con una vida conforme a su voluntad. Yo puedo vivir una vida en su voluntad. ¿Por qué? Porque me santifico, oro, hago todo lo que tengo que hacer. Pero esto no significa que mi vida está alineada al 100% con su voluntad. Para que mi vida pueda estar alineada al 100% con su voluntad. Lo que tengo que hacer es entender cuál es su voluntad específica para mi tiempo. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Aprendiendo a escuchar su voz. Cuando aprendo a escuchar su voz, él me va direccionando. Él me va diciendo por aquí sí, por aquí no. Cuidado aquí, cuidado allí. Y así aprendo a hacer la perfecta voluntad de Dios. No aprendemos a hacer la voluntad de Dios en general, sino tenemos que aprender a ser la perfecta. Entonces puede escribirme aquí abajo, puede enviarme comentario, pensamiento, preguntas y seré muy feliz de poderte contestar. También de forma periódica tenemos escuela profética, vamos a hacer enseñanza en cómo escuchar la voz de Dios. Por eso si quiere ser parte de algunas de estas enseñanzas que muchas veces tenemos también en línea, no hay problema. Puede contactarnos, puede escribirnos, si tiene pregunta para todos. Estamos aquí para ayudarte a desarrollar el propósito que Dios tiene para tu vida. Y también escríbeme en los comentarios si te gustan estos contenido, si te gusta esta eh, enseñanza específica que vamos a compartir en grupos específicos. Dios te bendiga.